діти могли жити гарно, царювати, панувати в Україні. А тепер ось, що з вас залишилось, як я казав, ворони тепер доїдають з собаками. Не так русня вам буде. Стосується до нашу, на нашу землю. смерті ви хотіли? Ні, ви думали, що будете панувати тут. А тепер така смерть. Ніхто і не ховатиме. Отак і розтягнуть ваші кісточки до українських полях. Казали, що будете удобрювати нашу землю. Так вони сталося. Це тільки залізяче ще прибрати треба буде звідси. Та почистити землю. А ви на береги пішли. Да, да, да. Да, спасибо. Вот що чекає русский мир. А, тут є ще один номер. Тут є ще один. 91 292. Росії. Нерозірвані ракети. Не встиг відстрілятися. Не геройський пал без боя. Собакам собача смерть. Крапка.